olağanüstü hali biz iş dünyamız daha rahat çalışsın diye yapıyoruz. Soruyorum. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, bir aksamanız var mı? Biz göreve geldiğimizde 15 sene önce Türkiye'de olağanüstü hal vardı. Ama bütün fabrikalar hep grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi böyle bir şey var mı? Tam aksine. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz ki hayır. Burada greve müsaade etmiyoruz çünkü iş dünyamızı sarsamazsınız. E bunun için kullanıyoruz biz o hali. Tabii fotoğraf oldukça net.